はいビジネスに走りましたはいお金儲けに走りましたとかってやっぱり無料で提供するって本当はちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですが皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですね皆さんに大切なお知らせがあります、えー、まあ何かというと私ファンクラブを立ち上げましたイン まあ、ファンクラブというものを自分で立ち上げるのかという疑問はあるんですがちょっと前回の生配信の方でも発表させていただきましたが10月1日に、えー、ファンクラブを DMM さんのその一応オンラインサロンみたいなそのページの中でファンクラブという形で作らせていただきましたなぜファンクラブを作ったかという話をさせていただきたいなと思うんですが、まあ、この 約3年間 YouTube の活動を行ってきて、まあ、いろんな方々と出会ってお話をしていく中でやっぱり私は障害とか福祉っていうのをボランティアとしてやっていくのは違うんじゃないかなというふうに今でも思っています。ですが NPO 法人さんであったり一般社団法人でやられている団体さんもたくさんあって その NPO 法人じゃないとできない現状であったり NPO 法人だからこそできる現状であるっていう事実というかねそうじゃないとできないんだなっていう事実もあ知りましたでもそんな中でこういうイベントに来てほしいですこういうのをもっと発信してほしいですただ交通費をお支払いするのは難しいですよとか その謝礼金というかそういうの出すのは難しいんですけど SNS で発信してほしいんですよっていう依頼もたくさんいただきますただそれをじゃああのお金が出ないから行きませんっていうことでは私自身としてはなんか違うんじゃないかなと思っていろいろお邪魔させていただいたりはしてたんですけどやっぱそれだけを続けてしまうとなかなか私の方のその対 金銭面での体力とかいろんな部分での体力っていうのは続かないなと思いましたしやっぱり私自身ボランティアとしてねそういうのをやっていくんじゃなくて障害があっても仕事ができるんだよというかビジネスができることを伝えていきたいなというそういう考えもある中でうーんそればっかりしていくことが正しいことなのかっていうのも若干いろいろ悩んできました。 なので今回そのファンクラブを立ち上げさせていただいて、まあ、応援という形で皆さんにも支えていただけたら嬉しいなと思っていますなのでその支えてくださってるそのファンクラブの月会費をもとに団体さんに出向いていろいろ周知をお手伝いしたりとか障害のある人の発信の方々って増えてきたと思うんですね。でコラボしてくださいとかなんか是非お話 伺いたいですとかって言われることもあるんですけどそれもやっぱまだまだ費用がちょっと出せないんですけど近くにいらっしゃった時に、えー、お会いできればみたいなこともありましてなんかそういうのもちょっとずつそういうコミュニティを作って、えー、アドバイスできる環境があったらいいなとかファンクラブの費用をもとになんかそういう方たちにも出向いて何か私に力になれることがあったら できるようになりたいなというふうに思っておりますもう一つとしてもっともっと皆さんとお話しできる本当に1対1に近い状態でお話しできる場所っていうのも欲しいなと思いました。まあ、私が何ができるかなと考えた時にやっぱいろいろいろんな方々とお話ししていく中で私の考え方とか生き方が少しでも参考になってるんだな っていう話あの <laughs> 現状というか現実を知ったのでうんなんかそれだったらもっともっと皆さんと近くでお話ししたいただその DM とかを頂いてそれにお答えすることもありますけどただそればっかりをやってるとやっぱりどうしても私の時間っていうのが奪われてしまうのでうーんまあやっぱちゃんとした場を設けることっていうのは必要なんじゃないかなと思いました。 YouTube って、えー、一応情報がね、えー、情報を発信させていただいて皆さんはそうやって無料で見れてで広告費を、まあ、その YouTube の収益としていただくんですけど、まあ、その見てくれてるからこそっていうのもありますがやっぱり情報ってそもそも無料で配信することが結構特別なことだと思ってるんですね私自身いろんな方々が 自分自身がいろいろ <laughs> 動き回って得たものをやっぱり無料で提供するって本当はちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですがそこはそこでもやっぱりビジネスとしてやらなきゃいけないところはやらなきゃいけないところやっぱ自分が潰れないようにするためにはどうしたらいいのかっていうのをやっぱり考えなきゃいけないなと改めて思いました私の YouTube とか SNS を見ている中でも元気もらってますっていう方々 も実際お会いした時例えば道端でお会いした時とかたまたま電車でお会いした時とか、まあ、こういう時ってどうしたらいいんですかねってなかなかポジティブになれないんですけどどういう風な考え方をしたらいいですかっていう風に聞かれることがたくさんあります。なのでやっぱそういう普段は発信してるけどやっぱり皆さんが改めて自分の声で自分が思うことを聞きたいな相談したいなっていう場を 私は作りたいなと思いましたビジネス会員とかプラチナ会員とかダイヤモンド会員っていうその会員分けでちょっと少し待遇は変わってくるんですが皆さんとこうもっともっと深いお話をしてね一人一人の皆さんの心がもっと前向きになれるようになって たらいいなと私は思いますしなんか少しでもモヤモヤが晴れるきっかけを私とお話しすることで取れるのであればなんかそういう場としてこのファンクラブを作っていきたいなと思います。でまたそのファンクラブなのでえー、そのファンクラブさん同士のもしね交流会もあったらいいなと思いますしだんだんそのコロナも落ち着いてきていろいろできるようになったのでファンクラブさん限定のオフ会であったりそういうのも いろいろやっていきたいと思いますのでぜひ詳細をね確認していただいて引き続き私を応援していただきたいなと思いますなんかこういうねことをやっていくとはいビジネスに走りましたはいお金儲けに走りましたとかっていう方々もいらっしゃるんですがでは大事ですビジネス大事、うん、お金儲け大事うん 私が今発信者として皆さんから認められているのであればやっぱ私自身もそういう立場として続けていけるように皆さんと一緒に何かね発信できるような力を続けて持って持っていけられるようにやっぱしなきゃいけないのでそれは一人ではねなかなか難しいので皆さんと一緒に歩めたらなと思います会員さんになると特別私のオリジナルグッズを あの T シャツとかじゃなくてまだ、えー、皆さんに見せたことない他のね私のその EC サイトとかでも販売したことがないオリジナルグッズをプレゼントしますので是非そちらも確認していただけたらと思います。はい、ということで今日はファンクラブを立ち上げましたよというお話でございました。もっともっと活動を頑張っていきたいですしもっともっと え皆さんにとって楽しい、えー、なんか心が晴れるような関係性を作っていきたいなと思いますので是非よろしくお願いいたします今後ともよろしくお願いしますということで本日も最後までご視聴ありがとうございました